Saluton kai bonvenon al nia sabata medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi kai mediti kun vi sur la vorto de Zamenhof. Kiu in uh, li publikigis en 1910 en la antaŭ parola lingvaj respondoj. Pagio quindec, ca li racontas pri la ecestigio de la lingua e respondoi. Comenzanti de dezembro 1906, mi, per la revuo, de tempo al tempo donadis al diversae demandantoi respondoi pri diversae lingua e demandoi. Tiui respondoi havis caracteron pure privatan. Tiel same che la respondoi kiuin en diversai gazetoi donas aliai competentei esperantistoi. Sed, Ciam mi vidis che multae personae vidas en mia respondoi quaso ian ufficialan decidon, intercitile, per tiu au alia demando, cae mia respondoi seque povus malhelpi la tuta liberan evoluadon de nia lingvo, au malhelpe entrudigi in la campon, quiu devas apparteni plene al nia academio, mi cessis publicigi la respondoen. Do, citiu medito compraneble ligigias cun la meditoi de l'antavo etagoi, char ciui meditoi en la lasta tempai tagoi estas ligitai, che vi povas facile compreni. La interessa punctu ci estas la de nove la curaggio de Zamenhof. Shangi ideon pro ne attendita resulto. Do, li havis planon, cune? ne? Non ni respondo in alla alla demandantoi. Kai li faris tion, kai li consideris la respondo in en iu maniero. Sed la homoi kiu ricevis la respondo en kai la generala speranta publico, interpretis la respondo en, alia maniero. Kai citiu maniero ne congruas cum la attendoi de la sendanto de Zamenhof pro tio Zamenhof simple cessis fari tion Ien la curagio la fero funcis sed en ne antau videbla maniero kimo da foio kimo da foioi ni havas la saman curagion Ctio esas la demando por ni. Cai compreneble ciu devas respondi por si mem. Cai mi povas facile confessi che mi nestas ciam curagia kiel Zamenhof. Au eble mi nestas tie rapida ancao. do se li comencis en decembro 1906 kai la anta parola la lingua respondo i aperis en 1910 li ni diru attendis kvar iaroin antau ol preni la decidon to tio anka estas interesa afero char li attendis datumoin in evidentajo in ol decidi pri l'accesso era publicigo de la respondo. No, mi pensas che ni povas mediti per tio, pri la necesso che è opportuno cesi fari ion se la resulto estas ne congruai kai malhelpai fakte compare con la attendoi anta ola comenzo to dan con provi gis morgau, cae antauen sen fine.